Yeah.

Thank you. 平日のラーメンに行った時に思いついた普通のラーメン屋の倍ぐらいあるんですけど大丈夫ですかね フフフ。